მიმდინარელი ავარია თბილისში, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა. კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში სატვირთო ავტომანქანა გადავარდა. თავარმა მოიპოვა ერთ-ერთი ობიექტის გარე სათვალთვალო კამერის კადრები, რომელიც ამ ავარიას ასახავს. თვითმხელველების ინფორმაციით სატვირთო ჯერ რამდენიმე მსუბუქ მანქანას დაეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან კლინიკის ეზოში გადავარდა. არსებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. შემთხვევის ადგილზე მუშაობს პოლიცია, იქვე იმყოფება ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი და ახლა საბაბუაძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. ეთერში საბა პირველ რიგში როგორ არიან დაშავებულები და გაირკვათ თუ არა რა გახდა კლინიკის ეზოში სატვირთო ავტომობილის გადავარდნის მიზეზი ნათია სწორედ აი ამ წუთებში ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკის დირექტორი გიორგი რამიშვილი აკეთებს განმარტებას მე ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებ ბატონო გიორგი ზოგიერთი მადგანის მდგომარეობა არის მძიმე ზოგიერთი მადგანის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის ამ 4 ადამიანიდან რაც მე თქვენ გითხარით თავიდან რომ ვთქვა ბატონო გიორგი ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ კიდევ ერთხელ რამდენი ადამიანი არის და ამ წუთას ჩვენთან კლინიკაში მკურნალობს 5 ადამიანი რომელიც დაახლოებით 2 საათი ნახევრის წინ 2 საათის წინ ერთდროულად შემოვიდა ამ ავტოსაგზაო შემთხვევისგან რომელიც კსტანისის ქუჩაზე მოხდა აქედან სამწუხაროდ ერთი ადამიანი როგორც გითხარით გარდაიცვალა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო რეანიმაციის ხანგრძლივი რეანიმაციის და მიუხედავად პოლი ტრავმა ქვია ამას არის მრავალი ორგანოს და ორგანთა სისტემის დაზიანება რამდენი პაციენტი ჩება ახლა სამწუხას არის 4 პაციენტი აქედან ზოგის მდგომარეობა მძიმეა ზოგის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის თქვენი სპენდით პირდაპირ ეთერში კლინიკის დირექტორის გიორგი ბარამიშვილის განცხადებას ის აღნიშნავს იმას რომ რომ ახლა ძიმე დაზიანებებით კლინიკაში რჩება 4 ადამიანი, რამდენიმე მათგანს აღენიშნება ეგრეთ წოდებული პოლიტრამვა და საუბედროდ გარდაცვლილი არის ერთი ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა დაახლოებით საათ ნახევრის წინ მოხდა, სავარაუდო ვიზეზა მიზეზად ავტომობილის გაუმართავობა, სატვირთო ავტომობილის გაუმართავობა სახელდება, რომელმაც რომლის მძღოლმაც სამწუხაროდ ვერ შეძლო ავტომობილის დამორ ჩილება და ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში გადმოვარდა ასე რომ ვთქვათ თავდაპირველად გავრცელდა არაოფიციალური ინფორმაცია სატვირთო ავტომობილის მძღოლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით თუმცა ეს ინფორმაცია სწორი არ აღმოჩნდა და გარდაცვლილი არის სხვა ადამიანი რომელიც უშუალოდ ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში იმყოფებოდა როგორც უკვე მოისმინეთ ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ კადრები რომელიც პირდაპირ ასახავს უბედურ შემთხვევას კადრებში კარგად ჩანს რომ სატვირთო ავტომობილი ადგილის მძღოლის საჭეს ვერ იმორჩილებს და უშუალოდ ამ ვარდება ასე რომ ვთქვათ ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში. სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განმარტება ასე რომ ვთქვათ ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკის დირექტორმა, რომელმაც აღნიშნა ის, რომ ობედურ შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ერთი ადამიანი, თუმცა ამ დრომდე ნიუ ჰოსპიტალში ძიმემ მდგომარეობაში არის 4 პაციენტი, მათ აღინიშნება სხვადასხვა დაზიანებები, პოლიტრავმები და შესაბამისად ჯერჯერობით ისინი ძიმემ მდგომარეობაში მდგომარეობაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ჩებიან. ზევიდან მომავალმა ეთქობა ვერ უნტყუნა ან მოხროჭმა ან რა არ ვიცი მაგას უკვე მეტყვიან და ზევიდან გადმოვარდა და ჩაითრია სხვა მანქანებიც რა და ჩვენი აქ როგორც ქვეშ ხუთი მანქანა არის სათეული. გარდაცვლილი აქ როგორც აღნიშნეს ჯერჯერობით ერთი ადამიანზე ვიცით რომ გარდაცვლილი არის და ხუთი არის დაზარალებული. ხმა გავიქეთ ძალიან მაგარი ხმა და უცბად რო გამოვიხედე ის ავარდა ბოლი აი ბუღი და დავინახე გადავარდნილი იყო ეს მანქანა მეტი არაფერი არ არის. გასყვებიან დაშავებულებიც განგა დაშავებულებიც არიან და გარდაცვლილები ცოტა რამდენი და რო გარდაცვლილი თვითონ ის პირველი რომელიც გადავარდა იმის მძღოლიაო ასე თქვეს რომ ესე იგი მიქონდა იქ რაღაცა და უკან წამოვიდა, ვეღარ დაიკავა საჭეო და ზადნით დაბრუნდა. ბუხრჭებმა არ დაუჭირესოდა. ეს უმელ ავტომობილზე არის საუბარი, რომელიც არის ჩამოვიდა. ნუ დანარჩენი მეც ახლა ამოვედი, აი რაც რაც თქვენ გაიგეთ ის გავიგენ მე გარდაცვლილებთან თითქოს ამის ძღოლზე იძახიან და დანარჩენი არ ვიცი აი ეგრავს ზით მიუ აქვე ვიყავი ბავშვებს ვათამაშებდი ეთყობა კამას მუხრუჭებმა უმტყუნა და მინივენს დაეჯახა მერე გადაბრუნდა იმ წუთას მოვიდა ხალხი გამოიყვანეს დაზარალებულები ექიმები და პოლიცია სწრაფად მოვიდა ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა კამაზის მძღოლი დაიღუპა დიდი ტრაგედიაა მადლობა ყველას ვინც ხალხს დაეხმარა приехали врачи, უბედური შემთხვევა ნიუ ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაზე კრწანისის დასახლებაში დაახლოებით საათნახევრის წინ მოხდა გავრცელდა ინფორმაცია საპირთო ავტომობილის მძღოლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით თუმცა გარდაცვლილი არის სხვა ადამიანი რომელიც უშუალოდ ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში იმყოფებოდა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და განცხადებაში ვკითხულობთ იმას რომ გამოძიება დაწყებული არის 276 მუხლით რაც ავტომობილის ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს